Lehenengo galdera zuzenduko izuet, eh, internet sortu zenean ahotz batzuk e, paperaren desagarpena iragarri zuten, eta aurrerantzean egunkaria pantalla batean eh, irakurriko genuela esan zuenik ere bada. Baina gaur egun oraindik errealitate bada papera kontsumitzen dugula eta beraz galdetu nahi genizuena da zer gertatu den iragarpen haiekin nolakoa den gaur egungo egoera. Ez gain behera, baina aldaketa bat e, seguru sumatu bar duela paperaren munduak eta eta hemendik aurrera oraindik eh, nik uste dut ba velocidade handiagoarekin gertatuko dela hori eta urrutiegi eh, ez dago joan behar ikusteko adibideak, ez? Interneteko hamar urte hauetan, euskarazko eh, adibidez aldizkari literario paperezkoak eh, desagertu dira. Eta, eta ez da gehiago sortuko iruditze zait, edo iruditze zait beste e, aldizkari literario bat sortzea, eta aldiz, ba, hoien lekoa hartu dute, ba, ba, blogerako publikazio batzuk, e, bazka, edo, edo batelariek, ez? Adibidez. E, Ramon Salaberria, da, e, irakaslean, Unibertsitatean, eta gogoratzu, honek komentatzen zuela, e, ba, inoiz baino gehiago irakurtzen dela paperean. Kontua dala, doako e, egunkariak dira asko igo direnak eta ordainekoak mm, aldiz, ordaineko alkaldiz ba jetxe egin dira, ez? Eh, erreflexio interesante hiru zen datu eta noin arritota zegoen eta berak esaten zuen e, doako e, prentsak gora egin du ordainekoak bera egin du eta egia da baita ere e, Luisek esaten zuen moduan kontsumentzeko modua asko ere eh, ezberdinagoa dela, ezta? E, Euskararen kasuan, gainera, mm, doako unkaririk eh, dago eta unkari bakarra daukagu. Eh? E, beraz, e, nik uste dute gauza diferentia dara. Baina e, ikuspuntu hori oso interesgarria iruditu zitzaidan. Bueno, aipatuko dut batez ere, ba bueno, esta eh, esta este esaten duten, adibidez, eh bueno, eh honetan ba eh horren inguruan eh bitxosten argitaratu dira eta batez ere ba bueno, eh Financial Times egunkarian eta eh baita ere KPMG Eh, enpresak egin duen txosten batean, eta txosten horretan e, aipatzen da nola e, gaur egun internet e, ba, e, paperaren gainetik da gola, ja. Orduan... Paperaren gainetik, telebistan gainetik, eta erratean gainetik, kapen Bueno, ni ustez ba, gaur egun telebista horrein dik ba, interneten gaina dago, gainan dagola, baina gero eta e, diferentza hori pizkanaka, pizkanaka murriztu, ez doa. E, baita ere, bueno, aipatu behar da, ba, e, baita ere, ojotadek esaten duena. Gero, gero eta, e, e, ba, prentsa idatzea gero eta gutxeago e, eta erakurtzen dela, eta, e, ba, bueno, prentsa idatzi e, prentsa digitala, gero eta, bueno, alde hori, gero eta e, dela. Orduan, Nire ustez, ba, bueno, ni beti e, eh, prentza ohitura dokat ba, ba, paperean e, irakurtzeko. Askotan interneten ba, eh, titularrak edo irakurtzen ditut, eta batez ere azken ordua e, interneten bidez irakurtzen dut, baina ohitura hori ohitura aldatu behar da. Bueno, <clears throat> Nik uste dut e, ez gola beste komunikabidei begiratzea baino, ikusi ikusten baditugu gure inguruko egunkari eta aldizkariak eta ja nik ez dira ez egunkari ez aldizkari e, dira bideo es, eh, bueno, bideoa eskaintzen dute, eskaintzen dituzte audioak, bat ez, estatu batuetan eta horrela hainbat e, aldizkarik inkluso erabaki dute beraiek beraien publikazioa bakarrik internetera pasatzera eta hortik diru ateratzea Eta batez ere biakatzen ari diren gauza bat da denda batean. Zenbian eh, gara edo berri hartzen badugu, e, egunkari bat baino denda bat da. E, egunkari bat izanik ere, baina denda bat edo hori ikuspegi ere badago, ikuspegi hori. Eta ni pentsat alde teknologikoago bat edo aztertuz, eta batez ere paperearen e, interakzioa oraindik oso Hau da, zu paper bat eskuetan hartzea hori oso balioetxea dago, ez da berdina pa, e, pantalla baten aurrean jarri, edo paper baten jarri eta horrendik belaunaldi e, batez, baina, bueno, batzuk e, hainbat urte pasabar dira, hori zerbait antzeko topatzeko soluzio teknologiko bat hori albidezten duena, eta horren e, hori horrek e, bai ekarriko duela nire ustez dirruzioa, hau da, e, gaiuren bat e, albidezten duena, e, paperak ematen duen kortasun hori eskuratzea izan izan daiteke dispositibo egoki bat edo papel digitala edo baina bueno, hori eh, baita urte batzuetan igaroko da baina momentuz hori da behar bada orain nik uste dut orain behar bada bai esaten zen gauza hori gertatzen ari da baina gertatzen ari da era pausado batean edo E, bueno, orain arte hitz egin dugu e, papera eta interneten arteko erlazioaz edo batak bestean gan zer suposatzen duen. E, baina nahiko nuke pasa pixka bat e, ezaugarri multimedietaz hitz e, egitera. Hau da, e, argi dago azken urteetan, pare bat urteetan esango nukenik, gero eta dela ezaterako interneten bideoak ikustea edo, edo audioak e, entzutea. Nola uste dezue eragingo duela edo eragiten ari dela internet bai telebiztaren edo baita ere e, irratiaren Nolakoa uste duzu izango, izango dela zentzu e, etorkizuna? Agian zuzeago kiena lontzo azteko honekin e, zelako medio multimedia batetik zentzu horretan? Ba, Nik dut, e, New Yorkako e, eh, konsulta bat egin e, eh, zuenean komentatu egin zion. Eta zuen zehari zarete e, eh, unkari bat egiten, ez? alzate zuen telebista bat edo errati bat, ez? Ze, zehari zarete hor testu horren besteko garrantzia ematen eta razki eta ta, horrek zer pentsatu e, emate izu, baina egia da Beste dugu batzuk, ikusi, eh, goratzu eh, ABC-Kate Amerikarrak eintzuela justu jauzi hori. Osea, mm, testutik, erabateko e, bideo dimensiora ez pasatzea. Eta nik ura ikusi ba, pixkat, e, egia esan, beldurtu nimen e, eh, horrek, batez ere e, behar bada okero naiteke, baina e, onelako eredu batera e, e, basoaz, hola, zuzenean, e, besterik gabe, eta oso segurako mosketa edo oso hau eginen ginen eta hau e, izango gara aurrera. Justo jendeak egukela momentuz e, ulertuko. Egia da gero eta gehiago eskatzen dela bideoa, hori argi dago, eta gero eta e, eh, obedio baina e, oraindik ere testuak ikaragarrizko e, garrantzia duela, ezta? Eta hemendik aurrera, ba bideoen mundu guztiak esaten zuen e, 2006, bon, mundu guztia, batzu zuen dien, 2006 izan gazala, bideoaren e, urtea, YouTubeen e, historia zelata, nik uste dut 2006 urtea pasatu indala, eta nik bintzat ez dut eh, eh, horren e, e, beste bai, zabaldu indala, ikaragarri, baina ez da izan sekulako e, zera, zabalkuntza, eta mm, ba, behar bada datorren urtean e, edoren ja, mundu guztia bere e, gehienok gure etxeetan mm, behar basalako konexio ditugunean, ba, behar bada hori izango dela momentua. E, komentatu dugu, azpimarragarri moduan, e, sozializazio prozesu bat eman dela e, interneten azken urteetan, baina mm, baita ere zenbait hautzek esaten duten moduan errealitate bada, mm, gero eta, bueno, begirale gehiago daudela, e, aktiboki parte hartzen dutena, baina uste duzu benetan e, egoera hori dela. Mm, hori argi, argi dago ala gala, e, Euskal Herriko grafikoetan eta alabamakoetan berdin, ez? Izebergaren e, eh, deskubrimentu hori, eh, orain dela hilabete batzuk ikusi nometen argitatu zen, eta, bueno, sekulako notizia balitz bezala, bueno, postazarren da guztiak horrela funtzionatu dute, orain dela mar urtetik ona. Baina, mm, beste alde batetik, gaur bezain beste jenteak ez du euskera zidatzi sekula. Hmm. Gure idaz, euskal idazlez beteta dago eh, internet. Mm nahi dut, eh, publikoki idazten duen jentea. Gatxea jarriko dituzte ondo, edo gaizki, eta, eta dutena interes e, eh, minimu bat, edo ondia, edo, edo batez, baina, baina, eh, hau e, datu objetibo bat, eh,